شب رسیدن نقش با کشیدن تو رو میدستم چبونه با چشمان خونه بالا پا گرمی دستات من شدم دیوونه دیگه دیوونه بسه بسه بسه با تو میمونم بسه بسه بس توی تو جونم چشاتو دیدم و چشامو بستم رو همه کس شب شب رسیدن نقشه ها کشیدن تو رو میدوزدم چبونه بازی حرفات من شدم دیوونه Beste Hanneschuh. Kleine Pri- Kritikpunkte. Guck nicht so viel auf den Boden. Ja? Und äh, ich weiß, deine Freundin sitzt hier. Ja? Und du guckst die ganze Zeit sie an. Aber guck mal, guck mal, wie viele Leute hier drumherum sind. Guck mal. Guck. من دو تا ایراد ازت گرفتم یکی استاپ های بی موقع میکردی مثلا هنو موزیک استاپ نداره تو یهو اینجوری میکردی یه موقعی بکن که موزیک میگه آ و خب، علکی نکن و <laughs> وقتی هم میگه مثلا بوسی بوسی بوس موزیک داره میگه رام دام را دادم تو باید نشون بدی با بدنت اونجا نشون نمیدادی کار خودتو میکردی این دو تا ایراد ولی قد و هیکل و خوشگلی و موها موها نمبر وان ماشاءالله روحانی یه دست به افتخارش بزنید دانس فلور